在周一的部分，我们会迎接的是一个新的节气，而这个节气呢，就是我们的冬至，而刚好它交接的时间是在晚上的十八点零二分，所以在当天呢，有很多的开运的步骤呢，请务必切记，都要在晚上的六点之后再去做，才能够真正有达到补运的一个效果。 那么可以做的事情呢有哪些呢？这边金玲老师来跟大家稍微的分享一下。首先呢，就是家家户户都一定会在冬至这一天吃汤圆，而汤圆呢，大部分有分粉红色跟白色这两种，还有分咸的跟甜的，以及大的跟小的。切记呢，在吃的时候呢，尤其是长辈要注意一下，不要呢不小心噎到了哦。所以呢， 第一件事情哦，红的跟白的呢，都要同时一并吃，而且要以双数的方式来吃，来代表的是第，至少要各吃一颗。那如果您是做业务的朋友呢，大的汤圆跟小的汤圆要同时吃，这样才代表您可以大小通吃哦，那可以让你的这个业绩呢更上一。 楼交易的更加的顺遂，人缘也更加的好。那么红色的汤圆呢，它代表的是金，也可以帮我们呢迎桃花跟招人缘；而白色汤圆呢，它代表的是阴，它有象征的是招财还有大利我们的事业运势。因此呢，如果你都吃了双数的这个汤圆的话呢，就会让一切呢更加的圆满。 在新的一年里呢，也会更加的如意哦。如果呢有甜跟咸的部分，记得哦要先吃咸的，再吃甜的，才能够象征苦尽甘来。好，那么同时呢，我们一般呢也会在冬至这个节庆的时候，会去吃水饺来旺财啊，或者是吃这个馄饨来增智慧。切记这两件事情不能在周一这一天做。 因为我们交节气的时间刚好是在晚上才交接哦，而要旺财哦，尤其是要迎接这个呃财运呐，或者是我们要增加智慧，一般老师都会建议在吃的时候尽可能都是在白天吃。所以呢，我们这个节庆的力道呢，它会有持续二十四小时，请务必在周二的早上或者是。 中午的时候再来吃水饺以及馄饨哦。而我们这个水饺呢，主要是因为它的形状是像元宝的，所以老师建议呢，吃这个手工包的水饺，不要吃机械包的，因为机械包的形状呢就会比较偏扇形哦。那那么它的这个寓意呢，就会有一点点就是偏掉了。那再来呢，馄饨呢？ 它主要是针对我们，如果呢想要抛弃过去这一年的厄运，尤其是针对在今年呢太岁犯的比较凶的，针对属马的跟属老鼠的朋友们，务必在周二的中午这一天呢吃一碗馄饨哦，来代表我们可以混沌初开，可以呢增长更多的智慧去解决眼前的一些问题，还有抛开这些不开心的心情哦。 那么，如果您是呢正在呃求学的这个学子们，你想要让你的这个文昌学士运可以大开，那么你也可以选择在周二的中午哦吃一碗馄饨，或者是父母呢可以帮准考生准备一碗馄饨面，让他们吃一下。再来就是在这个周二呢这一天哦，或者是在周一的这个。 晚上呢，我们也可以呢，针对这个，尤其是有犯太岁的哈，一定呢要准备一碗这个猪脚面线哦，给父母亲吃。那这个主要是因为呢，我们在犯太岁的时候呢，他犯的是我们的年柱，所以其实呢，或多或少呢，也会冲击到家中的这个父母宫的部分。那么。 子女们呢，除了记得这个买这个猪脚面线给父母亲吃的时候呢，可以的话呢，也给他们一包红包呢。然后这个包的数字呢，尽可能呢是以双数的这个数字为基准点。那除了可以尽孝道之外，也可以让父母亲更加的开心。那这个面线呢，也有替父母亲延寿的一个意义哦。 好，那当天要进补呢，我相信很多人都会选择在这一天吃火锅啊，或者是呃吃一些比较热的这个汤类啊，这个都是 OK 的。那只要呢，比如说它是有呃药炖的排骨啊，或者是说有熬过的、煲过的汤类，我觉得都是非常适宜的哦。毕竟现代人呢，我们普遍的时候呢，都有很多的时候可以吃非常营养的食品，所以。 除非您的体本身就是一，只要是虚冷的，那么我会建议我们在这一天呢，一定要强化药补的部分，不然的话，这个部分呢就可以呢，就是只要有喝到热热汤就可以了。在这一天呢，也很建议呢，如果您本身呢就是有好一阵子都没有买衣物的朋友们哦，可以这个。 针对这个自己的这个个人的衣物，还有长辈呢哦，都帮大家呢添购一套新的衣服哦。那建议是要成双成对的，譬如说有呃变洋装，或者是不要只有单外套，它必须要是上下都有的，从头到脚都有。那么那这个也会包含的就是鞋子的部分。那这样子的话呢，就是代表的是可以让。 人际上面呢，好更加的这个和谐顺畅之外呢，也代表的是让自己有了一套新装，可以有崭新的一个心情呢去面对外来的人际跟关系。如果家中呢是有拜祖先的，那在这一天呢，呃，也就是在我们的这个周一的晚上，就非常建议呢可以就是拜祖先，那祈求祖先呢。 可以呢，庇庇佑我们的这个家庭呢，可以和谐，还有家运呢，可以兴旺。那么在这一天呢，在祭拜的时候呢，记得一定要含汤圆哈。那么汤圆呢，至少就是要放放上三碗哦，因为这个当中除了有给祖先的，还有给天跟地的，这样子才能够庇佑我们后代的子孙的一个兴旺。 尤其是针对新婚的这个呃夫妻哦，更一定要拜哦，那这样子才可以让你们的感情更加的甜蜜蜜哦。再来呢，最后一个就是针对在呃未婚的，然后想要祈求好姻缘的，更不要错过冬至这个好日子哦。如果您在周一的晚上这一天，呃六点之后，并没有时间去。 月老的这个庙去参拜，那您也可以选择在这个周二的这个白天的时候呢，前往有供奉月老的庙宇去祈福。那在当天呢，尽可能呢去祈福的时候，您可以准备几件事项哦，比如说第一个就是有我们的这个五色线，那这个五色线呢，代表的就是有。 这个绿色、红色、白色、黑色以及黄色呢？那它会分别呢，就是代表了就是东西南北的一个，还有中央的一个方位。那这个五色神代表我们希望可以迎接呃各各方的好姻缘哦，然后可以招到好的这个良缘到我们的身边来。那要去祈求这件事情的时候呢？ 这个贡品呢，哦，请务必记得要准备汤圆。那再来呢，就是要准备糖果哦，因为糖果呢，它也是代表的是，呃，一个甜腻腻的一个象征。那么还有呢，要准备的是鲜花。那鲜花的话，代表是如果有祈求想要针对特定的对象，或是你暗恋的对象，你希望可以跟他，呃。 早日的开花结果的话，那我会建议你选的这个花呢，就是可以就是围开的会是比较理想的。那么五色的水果尽量是以圆形的为主，说这个柳丁啊，啊苹果啊，那么就是或者是梨，这个尽量不要拜梨子哦，因为梨子有分离之意。那么这个水果呢，可以以三样到五样为基准点哦。 那圆形的话，代表希望一切都是可以，都是圆满吉利。那数量呢，是以一、三、五的一个数字呢为基准哦。那如果可以的话呢，带上红枣，因为红枣呢也会代表是希望这个呃感情呢能够早日呢到来。 那再来呢，我们也可以拜桂圆，因为桂圆呢也会希望代表是一切可以顺心如意哦，如我们所愿。那在祈求的部分呢，比较普遍的话呢，就是一定要禀报自己的大名，还有自己的住的地址啊，再来加上您自己的农历啊，或者是我们讲的阴历的这个出生的年月日时哦，还有你希望呢的条的理想对象的条件是怎么样？ 然后讲清楚之后呢，这样子月老他才能够帮您牵线啊，类似条件的人到你的周边哦。那讲好之后呢，就可以诚心的祈祷，就是说月老菩萨愿意赐你这个良缘。然后跟他说，如果之后有逢到适合的对象，那或者是不错的对象，那你一定会奉上喜饼啊，或者是喜糖呢，回来致谢还愿。不过呢，有说到什么条件，请务必记得，如果您。 这个愿望达成的话，就一定要做到哦。好，那我们讲完之后，就可以把这个五色线呢绑在手上，或者是你可以把它放在你携带的这个钱包里面来增加喜，那它就可以帮你招来呢做的一个缘分。那至于这个线呢，要不要过香炉哦？呃，就可以那个按照那个当地。 好，比如说有些庙宇他们现在可能是没有供香，有些是有的，那我们就是按照当地的状况呢去做处理就可以了。好，那么以上呢这边呢刚刚分享的呢都是针对我们这个呃就是冬至的部分哦所可以做的事项。那再来呢我们要来看一下呢在其他日子呢又有什么特别可以做的事情。 另外一件事情呢，就是在周二的部分呢，我们会逢到的是大偷休日。那逢到大偷休日的时候呢，它也会代表的是说，我们在这一天呢是可以，就是稍微的调整一下家中的一些风水布局啊，或者是说一些摆饰，或者是家具，可以稍微的去做修缮、移动等等的，是比较不用呃去忌讳它的时刻的。 所以呢，在周二这一天有需要的朋友呢，也就是不妨可以用一下。那在周三的部分呢，我们会逢到的是月见土府的日子，所以它是不利于我们去有做到动土的动作，呃，包括就是花圃啊要去翻土等等之类的，都是比较不建议的，所以会请各位呢多留意一下。至于在周四这一天，我们会逢到的是一日即用的日课，对大部分的红字的。 要用的，呃，比如说要进人口啊，或者是我们要，呃，订盟，或者是嫁娶，这些都是很适宜在周四这一天去进行。那同样的，在周五这一天，我们也一样逢到的是百事顺遂，它特别大力的是针对开市还有入宅。不过切记哦，在周五这一天呢，它是不利于去做探病的。所以如果有要去探访， 住院的亲友呢，可以建议提前或者是延后，会是比较吉祥。至于在周六这一天呢，我们会逢到的是乌兔太阳的日哦，那这个吉时呢，落到的是卯时哦。那当天同时逢到的是天罡日哦，意味的是在当天不建议吃牛肉跟相关的加工加工食品。所以呢，在这一天的周六的开运方式呢。 就是会建议在当天是可以吃枣素的，那吃枣素就是早餐吃方便素哦，或者是尽量就是不要吃到荤食，那这样子可以对我们的运势呢，在这个冬令哦，可以有一个不错的一个起步。那再来就是呢，在周日这一天，我们会逢到的是大明日。 而大明日这一天呢，也非常大力，我们可以呢走访去拜会亲友，或者是邀约一些饭局联络、联系感情哦。所以有需要的朋友，不妨也可以参考一下。以上呢是当周的这个日课吉凶，再来让我们来看一下，在当周的这个运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属兔子的朋友，第二名呢是属老虎的朋友，而第一名呢是我们这个属牛的朋友。先恭喜呢上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们的运势有相当的不错哦，而且呢，财运呢，财神爷似乎也非常的巩固你哦，所以呢，要保保持呢这个战斗力呢，还有。 就是要针对有任何的机会呢，都一定呢要去掌握住哦，才不会错失良机哦。有什么想要提案的，或者是想要去促成的业绩，都可以很大力在这个时候去做进行。接下来我们来看一下个别生肖呢，在这一周呢又有什么特别需要留意的地方。首先第一个生肖是我们属老鼠的朋友。 属老鼠的朋友呢，在这个礼拜是逢到扭转乾坤的一个状态哦。那要注意的日课呢，是我们的周四。在这个礼拜呢，很多事情呢，忽然都会来个大反转哦，那会让你有点措手不及哦。可能本来呢要进行的东西，忽然又翻案了，或者是停止的东西呢，忽然呢又准备进行了。所以，请你呢，要好好的看一下你手上的一些工作呢，重新去做调配顺序呢。 才不会让这个临时来的这一个呃局面呢，忽然呢打乱了你的工作步调哦。不过通常这个扭转呢，都是针对好的状态，所以呢，尽可能呢要以利多的那一方呢先优先做处置，才会是更大利你的。下一个生肖是我们属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在这个礼拜呢是属于气运隆昌的一周哦，所以在这个礼拜并没有需要留意的日子哦，而且呢，应该要更加的积极的去布局你在隔年想要做的一些事情哦。这时候针对下一季要做的事项去做规划，那对你来讲会是比较吉祥的哦。再来就是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢是属于勇于创新的一个礼拜。 很适合，尤其是你是 SOHO 族，或者是你是属于，呃，自就是 self-employed 啊，或者是我们常常是需要，呃，做一些比较创意啊，或者是行销设计类的朋友们哦，在这个礼拜呢，很多你的这个突发奇想呢，都比较容易可以实现，所以多花一点时间在工作上跟创意上都是好的哦。 那么属老虎的朋友呢，在这个礼拜呢，即便你不是属于这这个相关刚刚老师提到的业别的朋友们呢，在这个创新度呢，就会比较针对于心灵上有不同的想法，或者是你比较可以抛开过去自己执着的一些事项，所以对于属老虎的朋友，也是一个不错的新开始哦。那至于在这个礼拜呢，属老虎的朋友也没有需要留意的天数。 下一个生肖是我们属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于有贵人提携的一周哦，所以呢，相当的如意不错的。那么要注意的就是呢，有朋有人呢，在给你建议的时候呢，你一定要更专心的去聆听哦，不要让别人觉得你有一点心不在焉哦。所以在这个礼拜，这个是你要注意的小地方咯。因为当你有点心不在焉的时候，人家可能要跟你讲十足的话，就变成可能就讲了一半。 那你不就是得不偿失了吗？那属兔子的朋友在当周也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于言多必失的一周哦，而且这个礼拜要留意天数相对的多，有足足四天哦，除了周一、周五、周六以及周日，这个时候必须要提醒一下属龙的朋友，在这个礼拜。 切记呢，不要没事找事呢，就一直想要去翻一些旧账，不然会让别人呢非常的没办法对你有理解哦。所以这个礼拜呢，最好的状态就是做一个呃自修，或者是自自己呢多去大自然散散心哦，踏踏青，来转换一下自己的负面磁场，才不会呢把这个。 不好的情绪呢，转移到周边的人身上。那么，在这个礼拜刚刚要讲的要留意的这四天呢，也会建议可以多以喝清茶，而且是热茶哈，但是不要是甜的，来让自己可以给沉淀一些些。下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要随机应变的一周哦。 那代表是在这个礼拜呢，会有一些突发的状况，但是这些状况呢，都还是你可以，呃，去处理的。只是有的时候呢，你会有点逢到左右为难的一个状况，因为可能它会有一个利弊互相呢，会对衡的一个状况。所以这个时候会建议呢，在这一周呢，尽可能呢是先把你所要做的一些东西呢，呃，先规划下来，然后。 有要处理的事项呢，也要先要一下他人哦，给予你一些建议，你才可以比较更客观的看清整个局面。那么属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数有两天哦，除了周二，还有周六哦。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友在这个礼拜是属于需要另辟定的一周哦，尤其是针对业务的朋友哦，不要过于执着在。 某一个客户身上啊，或者是某一个订单上面，呃，或者是在开发的人呢，也不要太过专注在某一个事项上面。有的时候跳出来，然后先去着手做一下其他的事情，之后再回头过来看的时候，你可能比较能够看到问题点。因为有太专注在某一个点上的时候呢，你反而没有办法看到它真正的问题哦。所以在这个礼拜呢，这个另辟蹊径呢。 意味的是说，你可以先去着手其他的事情，或者是从别人的建议呢去看这个问题。对于你来处理事情来讲的话，会是比较好的。那么属马的朋友在当周要留意的天数是星期三。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这一个礼拜是属于多言嫁祸的一个状况哦。 而这个多言嫁祸，通常会是，呃，人家不会怪罪于你，可是呢，会把这个祸呢，算到别人的头上去了。所以呢，反而你会让自己呢，莫名的树敌，或者是让周边的一些人呢，对你有不满或者是不愉快的情绪产生。所以这个礼拜建议呢，就是可以少讲一些话，不管你的立场是对的，或者是呃，稍微。 太过于偏颇都不不是重点，而是在这个礼拜你所说的任何的话，可能都不是那么的中听。这不如在更好的时机点，我们再来发表自己的意见，会是比较好的。而属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数也是相对的比较多，除了周二、周三，还有周四哦。下一个生肖是我们属猴子的朋友。 属猴子的朋友，在这个礼拜是属于先舍后得一个状况。那这个先舍后得呢，大部分会是针对呢，就是在你日常的一个行程上面，比如说呢，要舍弃玩乐啊，或者是说去舍弃放松啊，先压压榨自己的一些时间出来完成一些事项，或是提前让一些事情呢先做好，更多的备案，对你会是比较理想的。 那么属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于呃需要督促自己呢更更有 motivation。那这样子呢，在年底的时候呢，才可以真正的过一个好年啊，放个更轻松的一个年。这个礼拜要留意的天数呢是周五哦。下一个生肖是我们属鸡的朋友，而属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢是属于先声夺人的一个礼拜。 它代表是在这个礼拜，你务必要让主导权是在你的手上的，那不要害怕说是要去把自己的想法给讲出来，因为在这个礼拜呢，先下手为强呢，才能够让自己站在绝对的优势哦。那属鸡的朋友，这个礼拜要留意的天数是周六。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这个礼拜会是属于勤于奔走的一个状态哦。 也代表的是说，您在这个礼拜呢，会比较适合呢这个跑外务的朋友、外勤的朋友。你只要呢有多跑几次呢，你的业绩呢就会更亮眼一些。所以呢，针对属狗的朋友呢，只要你愿意呢出去走动的话，基本上都是可以交出不错的成绩单来的。这个礼拜留意的天数呢是星期日，所以这一天呢会属于在这一周里面呢。 要让自己休息一下的日子哦，那其他的日子呢，就是好好的冲击就可以了。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于呢谋事顺遂的一个礼拜哦。所以这个礼拜呢，对于属猪的朋友呢，不管你要规划什么，其实很多都会按照你的计划去跑。所以要做什么呢？可以多安排一些自己私人的事。 等哦，比如说跟呃心仪的对象，或是跟家人的聚餐，对你来讲呢，都会是不错的，好，可以让你的这个呃工作上呢、情感上呢、人际上呢，都有不错的一个进展哦。这样呢是十二个生肖呢在当周要留意的事项。接下来让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是我们属老鼠的朋友，第二名呢是属鸡的朋友，而第一名呢是我们属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上呢，在感情的部分呢，在这个礼拜呢，要注意的事项就是不可以太白目哦。它代表是什么呢？代表是你要多去想一下对方的需求是什么，而不是你有做到，可是对方却觉得。 你有做跟没做是一样的，就跟我们送礼物要送到心坎里一样。那在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，你们的你们在感情的运呢，通常是需要就是别人来帮助你推一把。所以呢，如果说你有要送礼物，尤其是在这个礼拜刚好会逢到是圣诞节，可以的话就是请教一下周边的人，诶，什么样的礼物是比较适合的。 然后或者是什么颜色会是比较合宜的，那不就比较不会误闯雷区哦。然后送礼没送到心坎里，然后还两人不开心了。那通常呢，你的另外一半呢也是可以理解你的心意的。但是呢，我会建议呢，如果你要让你的心意呢达到两百分的成效，而不是只有做到了成效的话，那么开口问一下。 还是比较理想的，因为你都不会问错人。在这个礼拜，总是会有对的人可以给予对语的建议。好的，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询或是想要了解流年的朋友，也可以透过上方的微讯号或是下方的 LINE 群组呢跟老师联系。我是金老师，我们下周准时再见喽！也祝大家阖家平安。